KRS Beat نت وقتی رو به رود منم رو به نور مثل او نور با این جیب پر پول با دل شیر یه تبریک پر انرژی توی برش سپید پشت رفیق مختر کی توی عقل پرسی زیر در غذامون سر منو من و شاخیم همه آرتی سرش ماتم پابریک همیشه آماده روی واکبیت مارگیر ما کلمات شامین داختیم رپ باسی میشد تو تاریخ جاوی از هیچی تیک ساختیم همیشه منو مثل یه شاه میشناختیم هر دو از سنگم آتیش ساختیم باسی با ما یعنی آتیش باسی دشمن رو آشتی دادیم دیگه هیچ جوره توی پارکینگ یا مشکلات و خواستیم داشتی صدای بم کنار چیز عادیه کس بینمون آفزی کنی بهترین رو تو آرشیف داریم بهش درازه عرازه که از یک جب و چک میگیرن و کمی کری منازه غروب اون بوسن سر زیر منازل رو میاد جمع انا سر و سیم مکاره نبینم به بلکی افالی مطاله میدونی که ترون بطاله به مطاله نداره نامحتابش داری بطاله نوازنده یالات قطاله می نوازه ما هم جوری میدون میگیری تو تهرون کرانچه بمون میبافند مخاله همه میگفتن که محاله تو هم تباره تبارته میاد کرانه کش در حال سکس تبکار و ترانه تفه تفه هواده منم فقط شست و میمالم به سبابه طلب ما کلانه Censorship من یه رو به برف اینه و هیچ چیزی نداره فرق رنگ پشتش تو تو برین هم سبار سر نوشتم جا نمیبینم یه جا نمیبینم یه باک پورت کارم یه راکی پورت پوچه تمام لحظه هم دنبال اکسیژن و جای و بزامم جای بازار یه طور دیگه شب میشه میخوام و بشه کاس کلاس سر کجه با کوری به پول نمیدم زوری به پول نمیدم اسباب شیدینی روزی پول نمیشه فهمیدی یا نشه دولته تصویری هاشم تا ماش تو برکته واسه اون غم بفهمی محکم ببندی کمره تو تو که نشی گوسفند قبلی KRS Beat یا حق اینم آخه بگو شانس ما داریم که سگ سگا ما رو گرفته این وزق کتل اومدی چسبیدی به چونه ما لقمه بگیری تو رو باید ایس کنه همون کتل حفظ این لباس و انداز که تو نیست ولی با پای خودت خوب اومدی وسط حجرت اینا نصیحت به سبچه دیس به تو نیست این دفعه میگیرم به یه بر دهن کدم چاک و پاره شده ببرت تا رفم بلدی که به منو تلا سرت همون بیت تو بزا چاقی نیاد صداد من بهتر بیشتر از این در را چشتا داشق مسیرم مهم نتیجه باسم تو بچه مزلفی کنی برا سلیقه ها رو الانم نگران نباش که کارت نمیگیره بیا شما رو حساب میدم به نبریزت با